Բարև ձեզ։ Ուրեմն մենք խոսացել ենք, որ գոյություն ունեն զանգվածներ, array-ներ, որոնք որ արժեքներ են, հա։ Դե եկեք մի հատ զանգված ստեղծենք, let x թող լինի array կամ զանգված, որի մեջ եկեք դնենք մի քանի հատ արժեք, չգիտեմ, 4, 99, 1, ինչու՞ չէ։ Okay։ Okay, Ուրեմն ինչ է ստեղ ստացվում, որ զանգվածի մեջ մենք կարող ենք դնենք արժեքներ չէ՞։ Կամ array-ի մեջ կարող ենք դնել արժեքներ։ Իսկ array-ը ի՞նչ է։ Ինքը արժեք է, չէ՞։ Որը ի՞նչ է նշանակում, որ array-ի մեջ մենք կարող ենք դնել թվեր, որոնք որ արժեքներ են, տեքստեր, որոնք որ արժեքներ են, boolean արժեքներ, որոնք որ տեքստեր են, եկեք օրինակներ դնեմ, հա, կարող ենք դնենք 5 թիվ, կարող ենք դնենք ինչ-որ տեքստային բան, կարող ենք դնենք boolean, հա, true, false, կարևոր չի։ Այս ամեն ինչը արժեքներ են, Բայց բոլի բայց array-ն էլ զանգվածնել է արժեք, չէ՞։ Եթե array-ը արժեք է, հա, ապա նշանակում է array-ի մեջ ես որպես անդամ կարող եմ դնեմ array։ Այսպես, գնանք։ Հմ։ Եսա։ Շատ բարձ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ 0 ինդեքսի, այսինքն 0 հասցեի արժեքը այս array-ում 5 է, 1/3 հասցեում, հա, այս տեքստն է, երկու երկու հասցեում true, երրորդ հասցեում false, 4 հասցեում մի հատ ուրիշ զանգված է։ Հա? Ներքին ոնց որ զանգված է։ Հետաքրքիր է։ Հիմա այս զանգվածը նաև կարող է ունենա արժեքներ, որոնք կարող են նաև լինեն զանգվածներ։ Հու, okay, եկեք պարս պահենք դեռ, okay, եկեք այս զանգվածը, այս array-ը թող ունենա թվեր, հա? Ինչ որ 5, 8 8 լա 99 օրինակ okay հիմա ինչպես կարդանք ուրեմն եթե մենք ստեղ նայեք x0 վերցնենք չէ այս x0-ն կվերցնի 0 ինդեքս ունեցող անդամը զանգվածի որը եթե այս զանգվածի հետ ենք քանի որ x-ը իրան է նայում 0 ինդեքսի արժեքը դա 5-ն է չէ եթե դնենք 3 այստեղ ինչ կվերադասնի 0 Եթե սա 0 է, սա 1 է, սա 2 է, սա 3 է, պետք է որ վերադասնի false։ Եկեք ստուգենք։ Run ենք անում։ Խնդրեմ, վերադասեց false։ Okay։ Նշանակումը, որ եթե հիմա ես 4 անեմ, ինքը կվերադարձնի է զանգվածը։ Եկեք ստուգենք։ Խնդրեմ, վերադարձեց այդ զանգվածը, որը երբ որ ուրեմն զանգվածը տպվում է էկրանի վրա, ինքը ոնց որ ստորակետներով է, այսպես տպվում։ Մոտավորապես նենց ոնց որ երևում է ստեղ։ Okay, շատ լավ։ Իսկ հիմա, քանի որ սա վերադարձնում է այս զանգվածը, մի հատ էլ ասեմ, որ ուշա ուշադիր նայեք, նայեք։ Սա վերադարձնում է այս զանգվածը։ Այս զանգվածից ոնց կարող եմ ինչ որ արժեք վերցնեմ։ Հիշում եք զանգվածից ոնց ենք վերցնում։ Զանգվածի կողքը դնում ենք այդ բրակետները եւ ինդեքսը, այսինքն հասցեն ենք դնում այն արժեքի, որ մենք ուզում ենք։ Okay, այսինքն եթե սա եւ սա նույն բանն են, նշանակում է ես այդ array-ի երկուսը կարող եմ վերցնեմ։ Երկու ունեցող հասցեի արժեքը կարող եմ վերցնեմ։ Okay։ Այսինքն s array-ը եթե s0-ը, s1-ը, s2-ն է։ Այսինքն սա պետքա որ տպի մեզ 99։ Խնդրեմ 99։ Okay։ Սա թվում է ամենասկզբից, երբ որ սենց նայում եք, ասում եք, այս ինչ խուճուճ բան է, բայց երբ որ քայլ առ քայլ եք նայում, ինքը շատ հեշտ է։ Էլի եմ ասում, այս առաջին x-ը, այս ամբողջ array-ն է, չէ՞, այս, որ state սկսում է, ստեղ ավարտվում է։ x4-ը վերցնում է 4-րդ ինդեքսի արժեքը։ Եթե սա 0-ն էր, սա 1-ն էր, սա 2-ն էր, սա 3-ն էր, 4-րդը, 4-րդը չէ, այլ 4 4 ինդեքս ունեցող հասցեն, հա, կամ արժեքը, դա այս array-ն է։ Okay, այսինքն x4-ը դա նույնն է ինչպես որ s array-ը։ Եվ s s array-ից մենք վերցնում ենք երկու ինդեքս ունեցող արժեքը, որը կլինի 99։ Այդքան բան։ Եթե սա պա, հիմա իմիջալոց մենք կարող ենք մի քիչ ուրիշ ձևի դասավորենք, որպեսզի ավելի པարզ լինի ձեզ համար։ Նայեք, կարող եթե սենց անենք, ինքը մի քիչ երկար կտևի, բայց ավելի հեշտ կլինի ձեզ հասկանալ։ Ահա։ Հիմա նայեք, հաստո են 0 0 ինդեքս ունեցողը 5 է, 1 ինդեքսը ուրեմն էս տեքստն է, 2 3 4-րդ ինդեքսը այս ամբողջ արժեքն է, չէ՞, x4-ը, այսինքն կվերադասնի այս ամենը։ Եվ հիմա այս ամենի 2 ինդեքսը կլինի արդեն 99։ Հիմա եկեք մի քիչ մի քիչ էլ խորանանք եւս։ Ուրեմն ցուցակի մեջ կարելի է դնել ցուցակ, չէ՞, քանի որ ցուցակը արժեք է եւ ցուցակը կամ զանգվածը արժեքների Զանգված եմ, հա, ցուցակ է։ Okay, նայեք, եկեք այս 8-ը, եկեք սա էլ ուրեմն գրենք նույն ձևի, հա, մոտավորապես sense։ Ահա Այսինքն սա սրանք անդամներն են S array-ի, իսկ սա, սա, սա, սա եւ S array-ը անդամներն են S array-ի։ Okay, հուսով եմ դա parser։ Okay, հիմա եկեք այս 8-ը դարձնենք մի հատ ուրիշ array, ներքին array, որի մեջ կլինի, չգիտեմ, Պողոս, Եվ այդ ոս։ Եվ համո։ Okay։ Վայ վայ վույ վույ, ես ինչ ենք արել։ Վայ վայ վայ վայ։ Հիմա ոնց վերցնենք Պետրոս արժեքը SRA-ից, X-ից սկսած։ Դե նայեք։ Ուրեմն նախ եւ առաջ մեզ S X-ը եթե SRA-ն է, չէ, մեզ պետքա ISRA-ը ստանալ։ Այդ որ երրորդ անդամն է X-ի։ Դե 0, 1, 2, 3, 4, 4-րդ անդամն է, x4, այսքանը ճիշտ էր, հետո, այդ կտա մեզ s array-ը, չէ, որը սկսում աստեղից, ավարտվում աստեղ, այս անդամների մեջ, որ մեկնա, որ, որ ինդեքս ունեցող անդամն է, որը կտա մեզ s array-ը, որ մեզ պետք է, 0-ն եթե 5 է, մեկը s array-ը, երկուսը 99-ը, ուրեմն մեզ պետք է մեկը, չէ, մեկը որպես հիվեսնենք s array-ը, այսինքն ստեղ վերջնում ենք մեկը, Հիմա մենք ունենք ուրեմն այսքան է, այս ամեն ինչը մեզ կվերադասնի այս ամբողջ array-ը։ Հիմա այդ array-ի մեջ մենք ուզում ենք վերցնենք Պետրոս, չէ՞։ Այսինքն այդ array-ի 0 ինդեքսը կտա Պողոս, 1 ինդեքսը կտա Պետրոս, 2 ինդեքսը կտա Համո։ Մեզ պետք է ուրեմն 1 որպեսզի ստանանք Պետրոս։ Հիմա տեսնենք, Պետրոս ստանում ենք։ Պետրոս։ Իսկ եթե ուզենանք Համո ստանանք, Եթե S0-ն է, S1-ն է, S2-ն է, այսինքն սա դառնում ենք 2։ Run ենք անում։ Համո։ Եթե մենք ուզում ենք այս 99-ը վերցնենք, ոնց կանենք։ Դե էլի մեզ S array-ն է պետք, այսինքն x4-ը մնում է։ Բայց հիմա այս S array-ի մեջի մեզ պետքա ոչ թե 0-ն կամ 1-ը, այլ 2-ը։ Հիմա ինչ կստանանք։ 99։ Okay։ Սա կոչվում է Այս ուրեմն քանի որ զանգվածը կոչվում է array, երբ որ դնում ենք զանգվածները իրար մեջ, սա կոչվում ենք multi-dimensional array, հա? Ուղղակի տենց հասկացող է, multi-dimensional array, երբ որ array-ի մեջ կան ուրիշ array-ներ, հա? Ոնց dimension-ները փոխվում են, ավելի խորնա, խորնա գնում էլի մեր զանգվածների աշխարհը, այսպես ասած։ Ամ Սա պետքա մի քիչ մի քիչ ուշադիր նայել, մի քիչ պետքա վարժվել, բայց իրական շատ հեշտ բան է, հա? Երբ որ դուք հասկանում եք, որ զանգվածը մի արժեք է, հա, որը ունի իր մեջ արժեքներ, եւ քանի որ զանգվածը արժեք է, հա, զանգվածը կարող է լինի արժեք ուրիշ զանգվածի մեջ։ Ամեն ինչ դառնում է բավականին պարզ։ Ամ հույսով եմ սա հեշտ է, մի քիչ բզբզացեք, նայեք, հարցերը եթե ունենան գրեք։ Կհանդիպենք շուտով։ Առաջ